Всім доброго дня! Ви знаходитесь на каналі Skywalker's Lab і сьогодні в нас на огляді черговий квадрик. Це міні-нано квадра від фірми MGX X-Seria модель X902. Дуже коротко, тому поїхали. Отже, даний квадрик, чим він особливий? В принципі, нічим. Літає, робить фліпи і все, і не більше. Комплектація стандартно зарядний пристрій від USB, інструкція, батарея, квадрик, апаратура керування, е, запасні пропелери. Все. Батарея. Батарея в нас однобанкова, 3,7 В, 180 мА. З ось такою от прокладкою. Підозрюю, що вона десь ліпиться там на нього, ну менше з тим. То вже таке, то вже деталі. Е, конструкція квадрика, як бачимо, нестандартна, незвичайна, вона є інверсна. Е, в принципі, напевно, це є це один такий не знаю, нюанс, скоріше не нюанс, скоріше його особливість. Все, більше в нього особливостей по факту ніяких. Апаратура керування. Апаратура керування ось така от смішна, маленька, майже джойстикового типу, по факту, ну, скорі... ну, так і є, в принципі, що вона є такого типу, перепрошую. Е, стіки в нас є зйомні. Зауважу, що це є плюс, оскільки на ось таких от круглих стіках не до, не дуже зручно літати. Менше відчувається квадра, скажімо так. Вони не впиваються і керування погіршується, реакція на керування гірше. Тому ми літали зі, зі знятими стіками, в принципі, досить таки зручно відчувається досить непогано. По функціоналу. Квадра сама нічого, в принципі, як такого не може, вона не має ніякого бекхому, ніякого headless моду. Е, вона має фліпи і звичайне керування плюс режими е, розходів. Тобто збільшення, зменшення кутів нахилу, оборотів моторів. Е, по функціональних клавішах маємо кнопку вімкнути-вимкнути, маємо трімери і маємо дві функціональні клавіші ось тут на ребрах. Е, вімкнути вимкнути підсвітку і зробити фліп. Фліп робиться, зажимається і клонимо правий стік в ту сторону, в яку хочемо зробити фліп. В принципі, все. Підсвітка. Підсвітка ні про що, оскільки це є досить маленька квадра. Е, має ось такий от симпатичний дизайн. Е, давайте її вімкнемо, покажу вам підсвітку. Симпатичний дизайн, має ось такі от оченята оранжевого кольору, ззаді синього кольору підсвітка. Все. Е, на рахунок на рахунок розходів я вам говорив. Е, я не пам'ятаю направду, але десь вони тут переключаються. Ну, то вже таке, то вже менше з тим. Літає. Як вона літає? Літали реально при поривах вітру там до 10 метрів за секунду, тобто досить сильний вітер був. Е, квадра трималася чудово, йшла проти вітру, її не зносило. Як на такий розмір, в принципі, досить-досить непогано, адекватно. Е, що вам ще про неї розказати? В принципі, все. Хороша якість, гарна упаковка, е, не скрипить нігде, мотори приємно шумлять, не розвалюється, не знаю. Ще один з мінусів, напевно, те, що захист, е, захист на пропи є незйомний, але в принципі його і не треба знімати, оскільки вона у нас ось така от інверсна. Все, дивимося, як літає. Дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!